necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. El grupo Scout Encuentro es... Pues, ¿cómo es, verdad? Pues... Un fenomenal, espectacular, buenísimo. Divertido, divertido, es una manera de pasar el tiempo, lo pasas bien. Hiperactivos un poco. <laughs> no, pero ese es bueno, ese es bueno. característica positiva. Amistosa. <laughs> Es un grupo de chicos que se reúnen para pues, hacer también actividades y jugar entre ellos y conocerse. Es un grupo Grupo Cada Encuentro es un lugar donde es posible realizar proyectos que sin el apoyo de otras personas sería imposible. Es guay, es un podemos aprender cosas como el respeto, el compañerismo, que mola mucho y que aprendemos cosas. Pues para mí el Grupo Scout Encuentro es una gran familia. Es un grupo abierto a todo el mundo, sin diferencia de raza ni de nacionalidad y que busca sobre todo que los chavales puedan crecer y ser protagonistas de su propia aventura. De que nos divertimos un montón y... <laughs> Es muy divertido, cariñoso, hacemos actividades... Aprende cosas. Aprende cosas. Nos enseñan a convivir con los demás. Es un grupo que tiene alrededor de 60 personas, ahora mismo de entre 11 y 13 nacionalidades, que nos reunimos todos los sábados de 5 a 7 y aparte hacemos salidas y acampadas durante el trimestre y hacemos un montón de actividades relacionadas con, los scouts. Y si te apetece conocer qué son los scouts, pues entonces tienes que venir a conocernos.